Всем привет! В этом видео мы разберем, как устанавливать на Drupal 8 тему оформления. Для этого нам нужно зайти на сайт drupal.org и скачать нужную нам тему. Скачивать темы мы будем в разделе Download and Extend. Заходим в раздел темы, смотрим самые популярные темы Most Active. И здесь мы выбираем 8 Drupal. Давайте выберем какую-нибудь тему, например, этот Business Responsive Team. Качаем ее. Так, мы архивировали ее. Теперь давайте положим эту тему на наш сайт. Диск C, Open Server, Domains, Drupal 8. Все темы будем складывать в папку themes, которая находится прямо в корне сайта. Мы ее положили. Теперь давайте ее включим. Зайдем в оформление. И вы видите, у нас появилась эта тема. Бизнес Responsive Team. Давайте нажмем «Включить» и «Установить по умолчанию». Отлично, тема включилась. Давайте перейдем на главную страницу. И увидите, у нас появилась новая тема на сайте. Также у каждой темы есть свои настройки. Если вы зайдете в оформление настройки темы, то вы можете настроить логотип, иконку. Иконка – это фавикон, который находится здесь, в табе. Нужно будет загрузить свою иконку, убрать, использовать по умолчанию, загрузить свою. Вы можете зайти в Google, набрать фавикон, сайт. И здесь выбрать какую-нибудь фавиконку для вашего сайта. Например, давайте выберем размер маленький, можно даже выбрать размер не маленький, а точный размер 32 на 32. Нужна любая квадратная картинка. Ну, давайте поставим картинку с гитхаба. Сохраняем эту картинку. И закачиваем иконку. Вставляем иконку, нажимаем «Сохранить». Так, теперь нужно, наверное, почистить кэш. А, нет, все применилось сразу. Вот видите иконку. Также вы можете поставить логотип, описать какие-то другие настройки. Здесь в этой теме есть Social Media Links. Здесь вверху справа. Их тоже можно проставить. Что еще? Ну, в принципе, я думаю, вы здесь все сами разберетесь Здесь все довольно-таки просто. Простые настройки. Все описано. Давайте еще посмотрим на темы и конструкторы. Дело в том, что в Drupal очень мало тем готовых, поэтому приходится их дорабатывать с нуля. Сейчас довольно много различных тем конструкторов для Drupal. Именно не готовых тем, а которые нужны для разработки. Я очень часто использую Adaptive Team. Adaptive Team очень удобная. В ней можно выставлять настройки через админку, выбирать разрешение, которое вы будете использовать для мобильной версии, для десктопной версии, для таблет-версии. Очень удобно, все делается через админку, не надо ничего настраивать вручную, очень удобно. Также есть тема Zen. Сейчас ее нет для восьмой версии, как и Adaptive Team, но вполне возможно, что когда вы смотрите это видео, оно уже есть для восьмой версии. Это очень простая тема, она предоставляет простые CSS-файлы, которые можно использовать для настройки мобильной версии, таблет-версии, различных промежуточных версий. Все делается через CSS файлы, все достаточно просто. Просто заходите и копируете под тему и делаете на ней свою тему. Также есть более изощренные темы, наподобие омеги. Омега это более монструозная тема. В ней поддерживается SAS, LESS и многие другие вещи, которые могут помогать вам в разработке темы. Также она может выгружать настройки, что может быть полезно при деплое темы. То есть, если вы делаете на dev-версии сайта свою тему, потом выкладываете на лайв-сайт. Все можно сделать через настройки, изменить тему, поправить, что какой-то блок. Все очень удобно и структурировано. Также в Drupal есть и другие темы-конструкторы, но они очень похожи на Zen, Adaptive Team и Omega. Есть, также еще есть тема Bootstrap, но я бы не советовал вам ее использовать, если вы не хотите исправлять баги, которые постоянно в ней есть. Потому что тема Bootstrap не поспевает за, за основным бустропом. Она позволяет интегрировать CSS фреймворк Bootstrap в вашу тему Bootstrap, но при этом всегда в этой теме есть какие-то баги, и разработчики не успевают их поправить. Хотя, если вы захотите, вы всегда можете зайти на drupal.org, посмотреть какую-то вашу проблему и найти решение. Скорее всего, вы не один с такой проблемой столкнулись, и на Drupal.org обычно решение уже есть. Какой-то патч, либо кусок кода, нужно, который нужно ставить в темплейт PHP. Ну, в принципе, все. Я думаю, что все рассказал по темам. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите на форуме, либо сразу под этим видео в комментариях. Спасибо за внимание, подписывайтесь на мои видео, делайте хороший сайт на Drupal.